Hola amigos, ¿cómo van? Hoy estamos en un lugar que se llama Mamba Village, es un cráter de cocodrilos, aquí africanos, y vamos a verlo. Bueno, este es el, digamos, eh, para entrar, básicamente no es o sea, uno no es de aquí, vale 8 dólares, podemos decir. El niño 4, ¿ok? Y estos son los precios de la gente de aquí. Obviamente más barato, pero todo el lugar es así. El lugar se llama Mamba Village y tiene culebras y cocodrilos, más cocodrilos. Bueno, dice el señor que este es el cocodrilo africano. Obviamente están los ríos tipo como en Lilo y esos. Mira el tamaño de esta cosa. ¿Qué tal las tiene mucha fuerza, digamos, de, cerrar, pero no mucho abrir. Ok, ellos dicen aquí, están ah, tomando el sol, como pueden ver. Mira cómo abrió la boca, mira, mira, mira. cómo abrió la boca esto, Un poquito con susto para una foto. Miren los bebés cocodrilos. Parecen que estuviera todo el tiempo en estatua, o sea, quietos. Bueno, el guía nos acaba de decir que un cocodrilo puede llegar a vivir 150 años. O sea, viven más que un humano. Miren, estamos rodeadas de cocodrilos. Con un poquito susto, pero normal. Pues, Mire, este se movió, este se movió. Parecen estatuas. Aquí vemos más bebés, cocodrilos. Y aquí están los que tienen 100 años. Va a ser una 150 de hecho, dijo el tipo. Pero estos tienen 100. Sí, llegan a vivir 150, pero aquí tienen unos de 100, mire. Dicen que la hembra es un poquito más pequeña que el macho. Mire, lo tiene ahí y no le tiene la boca cerrada. And the mount. No, me da miedo. Me da miedo. Miren, niño. <laughs> Está Margaret, como pueden ver, con la... Camilo lo está acariciando, miren. Bueno, este que tenemos acá, ¿cuántos kilos tiene Camilo? Se llama 800 kilos y se llama Big Daddy, o sea, el papá grande, y le van a dar comida, entonces vamos a ver eh, cómo le dan. Eh, está, de hecho, se lo está llamando. Llamando, miren cómo lo llama. Bueno, los cocodrilos comen 15 kilos de carne cada... <laughs> Todos los viernes, todos, los viernes les dan 15 kilos every Friday. Oh, Not 16. 60. 60. Yeah, every Friday. 60 kilos every Friday. wow. 60. So every Friday. 60. Ah, eh. perdón, les dan 60 kilos cada viernes. <laughs> Me acaba de decir la señora, me aclaró la duda. Como pueden ver ah, aviso, dice, por favor, manda más turistas. Los últimos están muy deliciosos. <laughs> Está bueno. Bueno, como pueden ver, tienen cebo. Mire. Ahí va, ahí va, mírenlo. Wow. Wow. Ahí viene. abre la boca. Ahí viene. Au. Ahí viene otro. Ya vio que es este comida. ¡Ay! Se vinieron. Mire, mire, mire. ¡Ah! no alcanza a saltar. Son muy perezosos como les dije. Son como los leones perezosos, pero cuando cazan, cazan. Vamos a ver si cama ahora. Mira, ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí va. Está en la esquinita. Bueno, el señor está como jugando con el cocodrilo porque nada que lo puede coger. no están ajenas con no cree, mire. Demora tiempo, no abren la... Mire. Vamos, vamos, eso. Se tragó. Ay, no alcancé. No van a hacer más, no que van a poner, la más. Bueno, mire, aquí están. Desafiantes. Miren. la distancia en la que estoy. Estoy muy cerca. Miren cómo está comiendo. Venga, papá. Ven, ven, They can't a, eh, muy emocionado Uy, uy. Y eh. Mire, este le quitó. Ay, ano ka dato? Ano na No. Jaja? El es grandísimo, el tamaño, eh, cómo traga. Pues la verdad no es animal fascinante, ¿sí o no? La verdad aquí uno en África aprende mucho sobre animales. Oh, mira, la mota le da tío ya. Yo no tenía ni idea que vivían todos ah, esos años, 150 años. He's going. El tipo salió con la culebra acá. ¿Quién la quiere tocar? No, gracias. Thank you, pero no. Ay, no, gracias, No, no, gracias. No, no, no. <laughs> It's scary. Bueno, Camilo se puso la culebra. Oh Ahí feliz con la culebra. Bueno amigos, la culebra que como pueden estuvo con el señor, es una constrictor, o sea, básicamente ahorca. Ah, se parece muy similar con la anaconda de los eh, Amazonas, me dice el señor. Dice que aquí como tal, este lugar se llama Mamba Village, pero no se llama, no hay una mamba, que es la, la culebra más peligrosa del África. Si es así, te llega a morder, ya no hay salida. Entonces por eso ni siquiera la tienen acá. Musiquita de África. Bueno, esto fue todo por hoy. Recomendado este lugar para que vengan a visitarlo. Y pues no se les olvide suscribirse a nuestro canal. Viajemos más hasta la próxima. Chao.